Mwenyekiti wa CCM wilaya ya Bagamoyo Abdul Sharifu Zauro akizungumza na wanasisimu wa kata ya Dunda anasema kwa kuwa serikali imeruhusu mikutano ya hadhara, ni vyema basi viongozi wa CCM kuandaa programu za kusikiliza kero za wananchi na mikutano ya hadhara ambayo itatoa nafasi kwa wananchi kuzungumzia kero zao wenyewe ili zitatuliwe. Mwanzoni mikutano ya hadhara ilifungiwa, lakini Mheshimiwa Rais mpendwa amefungulia mikutano ya hadhara sasa. Sasa niombe kwanza, sasa kila tawi likaandaa programu ya kuongea na wananchi. Mwenyekiti kitongoji atishi mkutano hadhara na mwenyekiti na wanachama wote wao ni sehemu ya mkutano huo na waachie wananchi waweze kuzungumza yao. Mkutano wa halmashauri kuu ya CCM kata ya Dunda pia ulimpa nafasi diwani Amri Mpwimbwi ya kuwashukuru wana CCM na wananchi waliomchagua kuwa diwani wa kata ya Dunda, ikiwa ni pamoja na kuelezea mikakati yake atakayoifanya katika kuendeleza kata hiyo. Ukitaja halmashauri ya wilaya iko Dunda, ukitaja makao makuu ya chama wilaya iko Dunda, stendi inayoshusha wageni kutoka maeneo mbalimbali Dunda, bandari inayoshusha wageni kutoka maeneo mbalimbali Dunda. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, sura ya Dunda haifanani na uhalisia wa jina lake. Ni lazima tuwe na mpango wa pamoja kuhakikisha Dunda ikitajwa basi inaonekana kuanzia kwenye mandhari yake. Wakizungumzia kuhusu kata ya Dunda kurejea tena CCM, katibu wa mbunge jimbo la Bagamoyo Zainabu Kiate alimwakilisha mbunge wa jimbo la Bagamoyo Mwarami Mkenge na diwani wa kata ya Njema Abdul Piala wanasema niwaombe wananchi tuendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi, tukiamini tuamini viongozi wetu akiwemo Mheshimiwa mbunge. Baraza letu la halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo tuko madiwani 15 pamoja na mbunge wetu wa 16. sita hiyo chini ya mwenyekiti wetu wa halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo Mohamed Usinga, diwani wa kata Yombo, tutampa ushirikiano mzuri wa kutosha ili ile ndoto yake ya 2025 ya kutekeleza ilani ndani ya chama Mkutano huo wa halmashauri kuu CCM kata ya Dunda pia ulipokea pikipiki mbili zilizotolewa na diwani mpwimbwi kama mkopo kwa vijana wawili wa CCM ikiwa ni pamoja na zawadi ya baskeri aliyoitoa bure kwa ajili ya mwenyekiti wa CCM kata ya Dunda. Kutoka mkoa wa Pwani ni Josephine Mwaiswaga wa Star TV.